कहाँ हिँड्ने गरे हामी बाङ्गो घाँटी लिएर टोबोगन हिल पार्क आएको अनि हाम्रो plan after doing toboggan for a while we'll head head for a barbecue okay some beer and we'll pay pay खास अनि आज हाम्रो नयाँ गाडी छ मिचु बिसीको अप्लेन्डा ब्ल्याक र हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ Thank you. गरेको ठाउँ थियो नि हस्पिटलमा आएको यहाँ हस्पिटल यहाँदेखि अलिकति अगाडि गए पछाडि राइटतिर जानुभयो भने तपाईँ एनाबेतिर पुगिन्छ हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ एनाबे होइन आजलाई अनफर्चुनेटली हामी हर्सुपे गर्न गइरहेछौँ र यहाँको हार्बर ब्रिज भन्दाखेरि पनि हुन्छ यसलाई यो लगभग लगभग निकासलको ठुलै पुल हल्का दिन चाहिँ यसले मान्नुभयो भने यहाँ अलिकति हामीले जुम पनि गरेर देखाइरहेको छ oh ल हाम्रो हार्बर ब्रिज यसरी हेरिदिनु होला र हार्बर ब्रिज पारि त्यो सालको वृक्षहरू पारिपट्टि तपाईँले अलिकति देख्नुहुन्न हामीले चाहिँ देख्छौँ त्यतातिर चाहिँ समुद्र र इनामी छ छैन त्यो जुन तपाईँले देख्नु अनि यो भ्यू चाहिँ हामीले भरे चरी उडाएर देखाउन सक्छौँ त्यहाँदेखि मिलेछ भने होइन अब हामी अगाडि तपाईँहरूलाई मरुभूमि जस्तो देखेको छ तर मरुभूमि कुरा झन्डै भन्न छुट्याएको यहाँनिर यो एकदमै पर्यटकीय क्षेत्र हामी प्रवेश किन पनि गर्न आँट्दैछौँ भने यहाँनिर म छाडा बोल्दा के भन्छु भन्नु त भनेर मैले कस्तो राम्रो गाडी देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक पनि यहाँ अगाडि हाम्रो आइसुजु हामीले बेलेको गाडी हो यो केही कलर ठ्याक्कै ठ्याक्कै हामीसँग कलर पनि यस्तो गाडीहरूलाई यस्तो कलर सुहाउँछ कि नर्मल गाडीलाई यस्तो कलर फेरि कस्तो हावा दिन्छ नि यो चाहिँ हाम्रो यो सैनिकहरूको अड्डा हो यहाँनिर चाहिँ गाइडहरूलाई अलिकति ट्रेनिङ हुन्छ होटेल केटाहरूलाई अनि देब्रेतिर चाहिँ तपाईँहरूले एउटा पेट्रोल पम्प देख्न सक्नुहुन्छ यो पेट्रोल पम्प मात्रै नभएर यसमा चाहिँ हवाई इन्धन पनि पाइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई छ यो चाहिँ नर्मल एयरपोर्ट हो यो चाहिँ विलियम टाउनको एयरपोर्ट भनेको यही हो अनि आर्मीको चाहिँ अर्कै छ अलिकति तलपट्टि छ त्यो चाहिँ ठुलो नेल्सनमा त एयर एयरफोर्सको त बेसी छ नि त यो चाहिँ रनवे हो यो हाम्रो चन्द्रगढीको जत्रै एयरपोर्ट छ अहिले छनलाई चाहिँ तर यसलाई बढाउने कुरा हुँदैछ सिक्स पोइन्ट एट बिलियनको बजेट आएको छ परिवार इयर प्यान इन्फर्मेसन यो चाहिँ लगभग केपी र केपीको मन्त्रीमण्डलले खाएको घुसभन्दा अलिकति खबर हो अब चाहिँ हाम्रो यहाँबाट नेल्सन्स बेको यात्रा सुरु भयो यसलाई नेल्सन्स बे भन्छन् र पर्यटकीय दृष्टिकोणले एकदम सम्भावना बमेको ठाउँ हाम्रो यो पूर्वतिरको क्यासल एरियाको चाहिँ नेल्सन्स वे हो त्यहाँ घोडा हात्ती उँडदेखि लिएर बाघसम्म पाइन्छ भन्छन् जुन देखिएको छैन छैन अब स्याल चाहिँ डेफिनेटली पाइन्छ देखिएको छैन भने क्यामेरा यता घुमाइदिनु होला <laughs> स्याल र काग चाहिँ पछाडि छन् गाडी ड्राइभर स्यालहरू अरू होइन स्याउ मेन स्याउ ठ्याक्कै मेन स्यालले गाडी हुनुहुन्छ सब मेन स्याल पछाडि बोल्दैछ आफ्नै नयाँ गाडीमा नयाँ अहिले आज तिम्रो गाडीमा यत्रो धेरैजना मान्छे बसेर होइन कस्तो लागिरहेछ हाम्रो पूर्वको किङ स्क्वाड बाइक भन्छ अत्यन्त धेरै सम्भावना मात्र नभएर एकदम यथार्थमा पनि अत्यन्त धेरै व्यावसायिक सफलता पाएको क्वाड बाइकिङ हो यहाँनिर त्यही माथि फेरि धेरै डेन्जरस पनि छ क्वाड बाइकिङ क्वाड बाइकिङ र वेस्टर्न अस्ट्रेलियामा एकदम स्ट्रिक भइरहेको छ त्यो वेस्टर्न अस्ट्रेलियामा यहाँ एकदम सेफ छ होइन एकदम सेफ छ होइन दुई दुईजना सेफ छ अगाडि नै छन् यहाँ त एकदम डेन्जरस रहेछ भनेर मान्छेहरूले अहिले चाहिँ एकदम होइन त्यो समाचार बनाएको बनाइछन् गुगल अनुसार अलिकति फरक पर्छ यहाँको चाहिँ मेन मेरै त्यो ठिक्ककै छ है सुति दाजु अझै अझैको बच्चाहरू धेरै मरिरहेको छन् बाइकको कारणले माइकल माइकल बलाक थाहा छ नि त्यसको छोरा पनि अस्ति तिन चार महिना अगाडि मऱ्यो नि त करिब चालिस मिनटको ड्राइभ हामी फाइनल्ली टोबोगन हिल पार्क आइपुगिसकेको छौँ अब हामी फटाफट काउन्टरमा गएर टिकट लिनेछौँ र हामी टोबोगन खेल्नतिर लाग्नेछौँ किनभने टोबोगन खेल्नुको एक्साइटमेन्ट अर्कै छ so keep watching 시다는 시다 시다 시다 아가리 아가리 아가리 아가 this is only one one round each. Only one, one only one, huh? Yeah. So without getting up, can we go another one? Um, yeah. you have to go and buy more after. Oh, okay. But yeah. there's no line here, so it shouldn't be too much of a hassle. It's not like you just have to wait another hour to get back on. Yep. So yeah, um, you guys can jump on here. No, we All right. You're 何 डाँडामा होइन अनि यो चाहिँ एउटा ट्रली जस्तो हुन्छ यहाँ बस्ने यसको कन्ट्रोल सिस्टम यो हुन्छ यता ब्रेक लाग्छ यता माथि तान्दा ब्रेक लाग्छ भने तल चाहिँ होइन फ्री हुन्छ त्यसलाई चाहिँ माथि डाँडासम्म लानको लागि चाहिँ तार युज गरेर यसरी अनि यो तार चाहिँ भरेदेखि फर्केर यसरी आउँदो रहेछ यो कन्सेप्ट यो चाहिँ डाँडामाथि चढ्छ त्यसपछि चढिसकेपछि हामी उतापट्टि देख्न सक्छौँ प्लेट छ यो यसबाट झर्छ अहिले झरेको दृश्य पनि म देखाउँदैछु एकदमै रमाइलो यो कन्सेप्ट चाहिँ मलाई पनि मन पऱ्यो नेपालमा गेस यस्तो कुनै लगानी गर्न सक्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ मोबाइल चलायो भनेर झन् दुईचोटि नदिएको होइन होइन भनेर भने कहाँ मैले मेरो फोन यत्रो महँगो फोन रिस्क लिन्छु भनिदिएको तर भिडियो त खिचेर अँ भिडियो त खिचिसकेको छु मैले सबै अनि अब भिडियो त खिचिसक्यो अब त स्पिडमा जाने हो यसको साथसाथै एक राउन्ड पेड र एक राउन्ड चाहिँ कम्प्लिमेन्टको साथमा हाम्रो प्रोभ गर्ने यहीँ सक्यो र अब हामी बार्बिक्यू गर्नलाई हाम्रो पार्कतिर जाँदैछौँ पार्कतिर जाने नेक्स्ट पार्कतिर गएर मेक पाइले खेल्दै हामी भोलि खाजा खाएर भोलि कहाँ जाने भोलि खाजा खाएर बम्बे जाने बम्बे ए बम्बे ल बिहान नास्ता खाने अनि ड्राइभमा जाने अनि खाजा खाने गएर लन्च गर्नु त्यसो जाने हामी यता एक्जिट हुने त्यहीबाट पो एक्जिट हुने होला है डल्लै ए होइन हामी भिडियो खिच्दैछौँ म गराउँछु त एउटा एउटा ब्रेड रोल पनि लिएर आउनुहोस् होला केटाहरूले त भयो भयो त्यति निरजको अरू नहाल्नु नहाल्नु पाकिसकेको छ मात्रै पाकिसकेको मात्रै के के यति हाल्नु आँटेको